Estamos diante do que será a remodelación total e absoluta da Biblioteca Municipal de Vila García, este concello tan importante da provincia de Pontevedra, que está a facer tan grandes transformacións, que hoxe é un concello dos máis innovadores de toda a provincia e tamén dos máis comprometidos con dar a súa veciñanza aos maiores e mellores servicios. Todas as grandes infraestructuras, afortunadamente, nesta cidade levan o nome ao selo da Deputación de Pontevedra. E agora estamos tamén, gracias a ese fondo reapón da Deputación, resolvendo e dando servicio a unha demanda histórica de sobre todo dos máis rapaces máis novos de, da nosa cidade na que demandaban pois unha nova biblioteca máis grande, máis moderna sexa totalmente accesible, todo o mundo poida disfrutar da biblioteca que merece Vila García. Parabéns a veciñanza de Vila García que ten neste goberno un goberno que transforma, un goberno que fai que Vila García sea unha grande referencia.